Y, przeszedłem parę ciężkich zdarzeń w swoim życiu, a później już musiałem się tylko zacząć uzdrawiać. Między innymi z lekarzami, po operacji, po trepanacji czaszki, po wylewie, po tym jak miałem 1%, że przeżyję, to było w 99. Niedługo będę miał 18 lat nowe. 1 listopada minie Pierwsze, drugie moje 18 o tym ciężkim zdarzeniu, jak ludzie określają, że tragedia. Ja uważam, że to no, z tego punktu widzenia e, uważam, że to było błogosławieństwo. Ponieważ wcześniej miałem jakieś takie niechlujne życie, a po tym, co się stało, jak to mówią, że trzeba kogoś w łeb uderzyć, żeby zrozumiał, właśnie cała była odmiana. I to jest taki wstępik, że z czasem doszła do mnie wiedza wielkiej tradycji północy, która właśnie się tak nazywa w Polsce. Dla tych, którzy nie byli wczoraj, powtórzę nazwę rosyjską. Ona się nazywa Drieżnaja Siewiernaja Tradycja. Przywiózł ją pan, e, który nazywa się Mikołaj Szewstiennikow. To byłem u tego pana u Koli, u Mikołaja, byłem na 11 kursach, w tym e, właśnie była był kurs o, mo o mocy przewodnika, o energii przewodnika, czyli o takiej energii, która jest, przenika jakby z, innych, z innego wymiaru do naszego. I tutaj jest mniej więcej tak w 6-4%. Prawda? Łącznie z praną i tak dalej, z ki, z reiki i z tymi wszystkimi energiami, które się mieszają właśnie w przestrzeni naszej. Energię tą pobieramy za pomocą ćwiczenia takiego zwykłego. Zresztą wpisując moje imię i nazwisko na YouTube'a, można tam, jest kilka filmów, które sami zresztą robimy od kilku lat i, jest tam temat właściwie ten sam, o którym mówię ciągle i wszędzie, w każdym mieście, w Polsce i za granicą. Ponieważ jest to bardzo fajny korzeń dawny słowiański. Nie ma tego, nie ma tego nigdzie opublikowanego jeszcze kiedyś w 2000 szóstym, piątym, wpisując Wielka Tradycja Północy w wyszukiwarkę, w internecie nie było mowy, żeby coś znaleźć po polsku. W związku z tym stwierdziłem, bo też tą energią można kreować przyszłe zdarzenia, wpływać na rodzaj sytuacji, jakby jeśli mamy. I ja na to wpłynąłem, że zwolniła się strona, prawda, międzynarodowa Słowenia. Z całym takim y, świetlistym pomysłem, z taką chęcią szerzenia tej wiedzy stwierdziłem, no, mając przyjaciela informatyka, y, stwierdziłem, że trzeba założyć taką stronę, prawda, tematycznie i jest to strona sławianie.org. To jest moja własność, jakby, którą rozwijam. Teraz ona jest obecnie w remoncie, więc tam trudno jest się zalogować i tak dalej. Ale no próbuję pisząc sam, ucząc się od początku po wylewie, po trybanacji, ucząc się wypowiedzi, liczenia, prawda, i tak dalej. Na nowo jakby urodzony 1 listopada w 99, bo miałem pęknięcie krwiaka, wylew krwi do mózgu. W 2002 już byłem inicjowany pierwszymi trzema stopniami mocy przewodnika. I wtedy zaczęło się jakby szybsze dochodzenie do zdrowia dzięki tej, tej energii. Ponieważ jeśli y, wiedząc o tym, że światło słońca wpada do nas z góry, soki ziemi idą od domu i kanały przykręgosłupowe są jakieś tam 4-5 mm przy kręgosłupie. Inna wiedza też o tym prawdopodobnie mówi. Yy, medycyny wschodu na przykład, można tam gdzieś znaleźć takie informacje, czy to według przekazów mistrzów niebowstąpionych, że jest kanał niebieski i różowy, też się spotkałem z takim określeniem, to tu po naszemu starosłowiańsku mamy światło słońca i są ziemi. I kobieta i mężczyzna, tak jak i według radiestezji, jesteśmy odwrotnie zjonizowani, czyli mamy plus i minus gdzie indziej. Tak samo mężczyźni mają w kanale przykręgosłupowym i w lewej dłoni światło słońca, a kobiety mają światło słońca w prawym kanale przykręgosłupowym i w prawej dłoni. I tutaj, znając tylko tą technikę, możemy już dla przyłożyć dłoń, środek energetyczny na środek powiedzmy siódmego kręgu i tak możemy tutaj do kości guzić, no do odcinka lędźwiowo, no, wystarczy stanąć z, z, z prostymi ramionami i pomóc komuś bliskiemu, na przykład bo go boli w kręgosłupie, co się zdarza normalnie bardzo często i w rodzinie i wśród znajomych i wystarczy sobie zwizualizować mentalnie, wyobrazić, a pomaga nam w tym bardzo dziecięca wyobraźnia, której na przykład nie pozbyliśmy się przez jakiś czas i jako dorośli ludzie i dojrzali emocjonalnie i tak dalej. Pamiętamy jak to żeśmy potrafili wyobrazić sobie jako dzieci. Tutaj wyobrażamy sobie wiatr w plecy, że plecy nasze są żagle, które opiera się na wietrze, a tutaj mamy dwa otwory, na plecach, które przepuszczają ten wiatr. I wtedy, jak dajemy y, z mocą wyobraźni ten wiatr na siódmy krąg na odcinek prolędźwiowo-krzyżowy, <clears throat> sok ziemi i światło słońca. Kobiety odwrotne, prawda? Ale kładziemy światło słońca, mężczyźni w lewej, kobiety w prawej, kładziemy na górę i wiemy o tym, że z lewej ma pan, pan ma wejście z góry, światła słońca, a Pani ma z prawej karę światła słońca, więc jakbym trzymał dłoń na Pani, kładę troszeczkę na środek i troszeczkę z prawej. U Pana po prostu na środek, u mężczyzny. Tak samo jest z dołem, czyli z sokiem ziemi. I wyobrażam sobie, że wiatr wieje w żagiel, w moje plecy, a tylko te dwa otwory na, na ramionach przepuszczają ten przeciąg. I wtedy pracuję energetycznym. Nie mając żadnej inicjacji ani żadnej wiedzy, tylko wystarczy wiedza o dwóch kanałach, o świetle słońca i soku ziemi. I wyobraźnia, że ten przeciąg, że wiatr wieje, plecy się opierają jako żagiel, a tu z, z tych dwóch otworów przechodzi ten przeciąg, ten wiatr. Tak go nazywam, żeby nie nazywać, wiecie, tego energia i tak dalej, bo tego jest już za dużo. Ja to robię od 2001 roku, tym się interesuję. Przez całe dziesięciolecie byłem wyśmiewany. Teraz dopiero chcą mnie słuchać. Absencja jest trochę mała, ale dajemy radę. Także cieszę się, że do tej wiedzy jakby y, z moich obserwacji, z tego przekazu Nikołaja Szewstelnikowa docierają jakby wybrani. Tak to nie chcę tu nikogo na piedestał rzucać, prawda? bo wszystko z serca idzie i z chęci mówienia i przekazywania dalej, ponieważ mi to pomogło i chcę, żeby Państwo też wiedzieli, bo to pomaga. Bo jesteśmy tu Polakami, Słowianami, y, prawda, jest to udowodnione według haplogrupy. Y, ja się uczyłem jeszcze tej historii, gdzie była biała plama, i przed chrztem Polski pospadaliśmy z drzew, prawda, i tak. nasza ochrzczono i jesteśmy, nie? A cała całe dzieje, tak powiem, bo historia raczej jest y, wibracją słowa od histerii, a nasze, nasza histeria to są dzieje. Jak będziemy znać swoje dzieje, nasze dzieje i znać sposoby uzdrawiania, to po prostu nasza pewność siebie już od razu automatycznie wzrastała. A o to chodzi, żebyśmy nie byli tymi pokutnikami wiecznymi, bo się urodziliśmy i ktoś nam mówił, że jesteśmy winni czegoś, Chodzi o to, że dostając tą e, umiejętność uzdrawiania, jakby poczułem, że całe jarzmo chrztu, komunii, bierzmowania zeszło ze mnie. Poczułem tą moc i siłę, tak jak Słowianie, wiecie, do, do Słowianie nie tylko wyglądali z tarczami, toporami, z brodami. Ja na przykład nie mogę nosić brody, bo to są jakby, włosy to są anteny, które odbierają e, jakby częstotliwość innych. I znając wszystkich myśli, jest bardzo ciężko przejść ulicą e, główną, ponieważ broda i włosy długie będą to odbierały. Prawda? Więc ja dlatego muszę się golić na łyso, bo za, za bardzo odbieram, a to dlatego, że posługuję się mocą przewodnika od 2003. Nie wiem ile to jest dokładnie lat. Czasami nie czuję w ogóle, że coś przepływa przeze mnie, ponieważ na początku czułem gorąco, z jest pięć objawów tego, jak to przechodzi przez nas, pobieramy to z innego wymiaru i czysta energia przechodzi dalej do, do tych, co biorą od nas, przy okazji porządkując nas od wewnątrz, tak żebyśmy nic nie przekazali, żadnych chorych emocji, żadnych spalin energetycznych, ani żadnych chorób, prawda, i tak dalej, tylko po prostu ta energia w czystej postaci przechodzi dalej do tego kogoś, kto ją dostaje. Przy okazji nas porządkując. Stąd być może nazwa przewodnik. To elektrycy będą to tłumaczyć od strony technicznej, tak myślę. Także takie pierwsze ćwiczenie wczoraj pokazywałem, ale tu dzisiaj mamy więcej osób. Badamy przestrzeń, tak mniej więcej 20-40 cm. Otwieramy odczuwanie z zewnątrz, wewnątrz dłoni i paluszki. To można sobie zrobić w domku tą wiodącą dłonią, którą piszemy, prawda? I macamy jakby przestrzeń od lewej do prawej. W pewnym momencie gdzieś tam będzie zakrzywienie tej przestrzeni, czyli taka szparka. Jakby. To będzie inna temperatura, jakiś powiew wiaterku i tam jak ją znajdziemy pomiędzy tym, sprawdzamy, wkładamy rączkę. Dłoń, omijamy tak jak podlukowanie jak rybka, aby omijała kamyczek wtedy wchodzimy w tą przestrzeń mocy przewodnika. Już możemy się przemieszczać jakby całym ciałem, bo ta dłoń już jest w tej przestrzeni, już przeszła przez tą granicę, która oddziela właśnie ten nasz wymiar ziemski od tego innego wymiaru, gdzie jest ta moc przewodnika ukryta przed ciekawskimi, tak nazwijmy. I wtedy wyobraźni zasysamy aż do splotu słonecznego. To jest nasz nasz jedyny jakby, nasze jedyne centrum energetyczne, po słowiańsku mówiąc. Niektóre przekazy mówią, że przyjdą takie czasy, że ludzie nie będą mieli czakr, czakramów, tylko będzie jeden. To ja powiem tak, były kiedyś takie czasy. Bo my jako słowiańskie ludy, pewnie żyliśmy w jednej osadzie albo w kilku, to też jest temat rozległy. Spotkaliśmy się tutaj i teraz kwestia czasu, kiedy to wyrobimy słoneczko aktywowane. To się nazywa fachowo system psycho, samoregulacji psychoenergetycznej. To można osiągnąć tylko ćwiczeniami. 11 pozycji książkowych sześcienikowa jest na polskim rynku. Część duża wyszła z rynku. Wydawnictwo KOS w nieznanym świecie są nowe pozycje. Jest taka książeczka o źródeł zdrowia to ją polecam właśnie, bo ona jest jeszcze dostępna. Na przykład odkrycie siebie już go nie ma. Czekamy, może załatwię dodór. Właśnie, bo tam gdzie jestem na warsztatach bardzo ludzie chcą te książki. Jest wiele ćwiczeń, na przykład rozgrzewanie szkieletu dla starszych osób, którym jest zimno w zimę. I wystarczy im powiedzieć, otwórzcie stopy, zaciągnijcie energię ziemi przez kanały nóg przez miednicę aż do splotu. Po prostu na każdym wdechu wdychacie energię ziemi nie? i prowadzicie ją aż do splotu. I ludziom się rozgrzewają stopy i cały szkielet. Ludziom starszym, którzy marzną, prawda, wystarczy moc wizualizacji, bo Słowianie jako sławne ludy, to sąsiedzi nas tak określali, mówię o czasach, e, możemy śmiało przejść o 10 tysięcy lat w starożytne, tak. Czy jakieś tam przed Rzymianami, tą historię, którą znamy. Wtedy były takie czasy, gdzie żyliśmy po prostu według harmonii z przyrodą, wiedzieliśmy co wyjść i zjeść po poranku. Teraz nam to wymazano i na przełomie dziejów nie pamiętamy tego książka o Anastazji tam parę było. Tak, a no, z Anastazją, z Anastazją też się spotkałem. Właśnie. Szukałem bardzo, bo Anastazję czytałem już po, po 7 stopniu. Bo jest, moc, moc przewodnika jest pierwsze 7 stopni. Są to stopnie, które można uzyskać yy, na ziemi. Później po 7 stopień to jest yy, fioletowe płony to jest poziom mentalnego ognia, który, który można się posługiwać do oczyszczania Szóstka możemy później po oczyszczeniu szóstym stopniem napełnić. I to każdy stopień wnosi jakąś tam technikę. W każdym razie ja prowadzę jako instruktor tradycji pierwsze trzy stopnie. Dlatego tu jestem, żeby się zareklamować, żeby Was poinicjować. Na przykład, żebyście byli, drodzy Państwo, na takich trzech pierwszych stopniach, to jest piątek, sobota, niedziela, to jest taki fajny weekend. Ja to nazywam za piątkiem, nie weekendem, bo po naszemu to co będzie za piątkiem, czyli w sobotę i niedzielę, ładnie brzmi, ładnie ważnie brzmi. Super. Za piątek z mocą przewodnika, no pięknie. Tak, Poezja. Tak, tak główka pracuje, Weekend otwarta. faktycznie jest nazwą za- zachodnią. No tak. oczywiście. Adoptowano do naszego. No, dokładnie, właśnie tak przenikają te słowa tu rozbiory Polski, tutaj pierwsza, druga wojna i tak ciągle tu kościół, tu jakieś wierzenia, tutaj ja nie mam nic do nikogo. Staram się nie mieć <laughs> przynajmniej, bo jestem człowiekiem, nie jestem jakimś tam zaawansowanym magiem, przynajmniej nie lubię jak ktoś do mnie mówi mistrzu. Nie chciałbym być określany jako mistrz biote, bioenergoterapii, ponieważ skończyłem studium psychotroniczne. Niewiele to się różni, bo po prostu siła umysłu to jest inaczej psychotronika tak nazwany. Więc tutaj bardzo mi pasuje to, co skończyłem do tej wiedzy, którą nabyłem. Zresztą notabene pomiędzy pierwszym a drugim stopniem rejki dostałem, po pierwszym stopniu rejki dostałem pierwsze trzy stopnie przewodnika. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ człowiek, który mnie tego nauczył, Mikołaj Sierstwienikow, on jako pierwszy, jako miał swoich pierwszych y, uczniów na wykładzie właśnie mistrzów rejki zaawansowanych takich mistrzów, którzy inicjują e, resztę osób na tym, tym pierwszym stopniu. Mówię o, tym pierwszych, o tych pierwszych trzech ręki, a bo później to poszło jakoś tam, że się rozmnożyło i już nie wiem o co chodzi. Nie wnikam. Tam mówią, że jest kanał zabrudzony, wiecie. Ja to, tego się nauczyłem i to było tak z ręki, że trzeba być wyciszonym, prawda, w lotosie, czy to się oczyścić się, posiedzieć ileś godzin, traci się czas, tak po słowiańsku, tak po polsku Kurczę, wstaję rano, nie mam czasu, chcę coś iść zrobić. Nie? Chciałbym, żeby to był pstryk, bo teraz jest dwupunkt, prawda, matryca energetyczna. To się pojawiło niedawno, kiedyś tak nie było, ale jak, y, jak poczułem, poznałem temat y, o mocy przewodnika na Wielkiej Tradycji Północy, to zobaczyłem, że te sposoby, czy to z książek, czy z wykładów, po prostu są tak krótkie, a taki efekt przynoszą, że spodobało mi się to na tyle, że mówię, jestem lej, nie znam anatomii, nie chcę się tego uczyć, jestem facet dorosły, tam ponad 30 lat wtedy miałem, mówię, co ja będę zaczynał od podstawówki. A tu się dowiaduję, że mogę położyć rączki i nie myśleć o niczym, tylko o tym, że jest przeciąg, że wiatr wieje w plecy, o tym, że mam światło słońca i sok ziemi, że panie mają odwrotnie, w prawej jest światło słońca, a tu sok ziemi, i że można położyć na lędźwia i na siódmy czy na potylicę i zrobić przeciąg, pomyśleć o tym, że przechodzą, że przeciąg przechodzi przez kanały ramion, a ktoś mówi ojej, czuję ciepło, czuję wibracje, czuję mrówki, czuję odpychanie, czuję przy, przyciąganie. I jakby choroba, może nie, ale przez to, że możemy takie coś zrobić, możemy najbliższym bólu, prawda? to mówią starsze, starsze małżeństwa, starą boli, starego boli. No to przyłóż mu łapki, wyobraź sobie przeciąg i przestaje być. To jest pierwsza jakby taka wielka tajemnica nasza, że mamy bardzo wiele rzeczy zapomnianych, ale mamy je w swoich, w swoich komóreczkach. Każdy z nas gdzieś tam ciągnie, yy, naukowcy to określają jako genetyka ja bym powiedział tej naszej czarodziejskiej strony, że to jest w nas, ta iskra Boża jest zachowana w nas, w pamięci. Bo mówimy na co dzień, mówimy wszystko jedno. A co to znaczy? Że jedno jest wszystkim, a wszystko jest jedno. Nie? A tego nikt nie zauważa. Jest wiele takich słów. Mamy nazwę Słowianie. Ja, ja sobie wymyśliłem, ja prywatnie mówię od razu. Nikt mi o tym nie powiedział, że Słowianie, czyli wiana słów. Nie? Stąd może to wianki kobiet. Wiano słów, czyli mamy wiano do posługiwania się słowem. I, i wiem y, z różnych warsztatów, z różnych pozycji książkowych, jak nie wspominające Cedry Rosji, to znowu Sześcienikowa, jest tego teraz sporo, Trechlewow, też jest, są gry bogów, prawda? To wszystko obejrzałem już po, po tym, jak się dowiedziałem o mocy przewodnika. I było coś takiego ileś tysięcy lat temu, że mocą słowa mogliśmy stworzyć, zwizualizować, jak to się mówi teraz, że wizualizujemy sobie coś, ale to jest w innej przestrzeni. I im więcej wizualizujemy, to to się tam skupia i w końcu